mim. Hum. 大山東 destroyed. 埼玉県ね秩父郡横瀬町から駆けつけてくれたミルクプリンの皆さんに盛大な拍手をお願いいたしますえ今踊ってくれた曲ミリソーダンスっていうんですミリソウルダンスっていうんだけれども東京のね板橋区の、えー、前祭りの曲なんです、えー、各地のあのー、地域のね曲をこうやってあちこちの子たちが踊れるそれがまた前祭りのいいところでもありますさあ続いて踊っていただくチームさんご紹介しましょう大丈夫準備 OK? さあ 嬉しいね名前は変わったけれど常連チームさんですでも名前が変わってからは初めての参加です行こう、えー、川崎市から